Ζητήσαμε λοιπόν ξενοδοχειακές μονάδες όπου να βγαίνουν οι άνθρωποι που είναι σχετικά καλά, να μπορούν να μείνουν σε ένα δωμάτιο που να περάσουν μια εβδομάδα 8-10 μέρες μέχρι να αρνητικοποιηθούν.